assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar hurmatli o'qituvchilar bugun sizlarga coursera org saytidan men bepul sertifikat olishni o'rgatib qo'yaman buning uchun google chrome brauzeri kerak bo'ladi google chrome brauzerini ishga yuklaymiz ishga ham yuklab oldik endi biz push tugmasiga Coursera org saytini yozamiz va push tugmasini bosamiz saytga kirishini biroz kutib turamiz mana sizga kursera org saytini ish joyini esa ochib berdim man a'zo bo'lganligim sababli böyle profilimni ochib berdi siz a'zo bo'lmagan bo'lsangiz birinchi navbatda a'zo bo'lishingiz kerak mana bizga yo'nalishlarni taklif qilmoqda har xil yo'nalishlarni endi biz bu yo'nalishlar bizga kerak emas o'zimiz xohlagan yo'nalishimizni istab topamiz masalan youtube komga e kirmoqchi edim mana tayyor chiqazi berdi yo'nalishini youtube'ga oid barcha kurslarni hozir bizga ochib beradi endi biroz kutib turamiz sizga mana 189 ta youtube e fonga oid kurslarni chiqazib berdi zaprosi pastroqqa tushsak mana bu sekin sekin ochmoqda Xo'p, birinchi sahifa, ikkinchi sahifa, uchinchi, to'rtinchi va hokazo 16 ta sahifaga oid YouTube e saytiga oid kurslar bor ekan. Endi biz pulligi qaysi, pulsiz qaysi e, birinchi navbatda ajratib olamiz media sotsial media sotsial media marketing bo'limiga kiramiz ikkinchisini ochdim hop bu yerda ustunov uchastnikov бесплатно kursi birinchi dekabr holatiga deyapti mana shu ko'k oyna ustiga bossak iskonchani mana bizga 7 kunga bepul keyin pul to'lashimizni aytyapti biz bunga pul to'lashmaymiz bizga bu kurs kerak emas ekan endi chiqib ketamiz oynanıyor bilemiz. Bu səhifəyə ötəmiz. Onu birinci sınıf tanlab Smile Business Marketing Using YouTube degan kursni tanladik. bizga hamma sahifasini endi ochib bermoqda to'liq ochishini kutib turamiz Xo'p, bu bepul ekan. Buni qayerdan bilganimiz uchun uchastniki besplatni kurs degan yozuv chiqdi. Bepul yana bir yerda bizga qo'shimcha ma'lumot sifatida taqdim etyapti. Besplatni proyekt hamma yo'nalishlari ichidagisi haqida ozgina ma'lumot berib taqdim etmoqda demak shu kursga kiramiz mana small business marketing using youtube подождите tugmasini bosamiz biraz kutib turamiz mana bizga kursu ochib berdi endi to'liq bizga ho'p endi biz qiladigan ishimiz mana bu yerda bizga ma'lumot qancha vaqtda yechib bo'lishimiz bizdan so'rayapti biz qancha içi buluşumuz bo'lishimiz bilmaymiz nechasi besib qo'yamiz kursni boshlash uchun endi biz qiladigan ishimiz начинание sechasi bosamiz bizda proyektlar ham ochib berdi testni to'liq yechish uchun biz bu yerda 80 foizdan yuqori yetishimiz kerak ekan keyin bizga sertifikatni berar ekan davom etamiz mana bu yerda e'tibor bergansangiz materiallar bizga berayotgan materiallar yashil oynaga o'tdi dalshini bosamiz mana bu yerdan keyin Smile Busi marketingga oid proyektlarni taqdim etmoqda. Amal qilamiz bularga to'liq. Bizga yangi oyna ochib berdi. Mana shu saytda qo'shimcha mana shu mavzuga oid ma'lumotlar bor ekan. Dalj tugumasini bosaman. Xo'p, endi testga o'tdik. 4 ta test bor ekan. Vaprosda. 4 ta test yechib ko'ramiz endi. boyaganda mana proyektga kirganimizda yashil chiqmayordi internet tezligi sal pastroq bo'lgani uchun endi yashil chiqdi davom ettiramiz kursni повторить qilamiz mana testimiz endi yashil oynaga o'tdi yuz foiz bajardik oxirgi etapiga o'tamiz oynan ochib turishini kutib turamiz biroz Xo'p, bizga yangi oynani ochib berdi Tez haqida ozgina fikrlar Bana hamısı yeşil oynaga o'tdi. Test to'liq bajarib tugatdik. Endi sertifikatimizni olamiz. Smell Boosting marketing ustiga bosamiz. Поздравляем deb sertifikatimizni chiqazib berdi mana. Yine seyir tiketimizi yükle falayız. Zagros yakalar. Manet seyir yükle yuklab oldik. O'zimizga sketchat qilib olamiz. Mana bu yerga e'tibor bersangiz oxirida sertifikat raqami qatnashgan joy turibdi chiqib ketamiz yuklab oldik Sosyal.org saytından çıkıp gittik. Bugünkü videoyumuz yoklaması düzen kursamız. Bu videonun teşebbüs mücadele için mahsus tayarlandı. İşlerine olmaz, zaferler tilak bulamız.